そうだデスペラードお前のために明日素晴らしい素晴らしいプレゼントを用意したんだ楽しみにしといてくれよなバイバイクラッシャー哲也の野郎どこ行ったクラッシャー哲也、はあ、俺の大事なまあいいや トィーさんとりあえず落ち着いてくれ俺まだ明日からからさ落ち着いてくれごめんな俺から言っとくから哲也にあごめんごめん明日何が楽しみかってさ言ったんだよ会長と約束したんだよ会長が検討してくれるって言ったんだよあの IWGP 戦の前のファーファーファーファーファーデデデンっていうあの歴代王者が流れるやつあれ緊張感があるからさやってくれって言ったら会長がさ検討しますって言ったんだよ明日その検討した結果が出るってことだろそれが一番楽しみだなそれとデスペラード俺からのプレゼントちゃんと受け取ってくれよな 俺は大阪城ホール大会クリス・ジェリコに敗れた急所蹴りがあったとはいえ俺は耳元でしっかりスリーカウント聞きましたよ、まあ、彼はピークを過ぎた選手でしょ世界的に有名なレスラーかもしれないけどピークを過ぎたレスラーに敗れてしまったことこれは非常に恥ずかしいことですよ ベルトがあるない関係なく俺はクリス・ジェリコにリベンジしますよそれからそれから大阪城ホールで IWGP ヘビー級チャンピオンに新しくなった選手が日本人選手がどうならこうたらってごちゃごちゃ言ってたね日本人選手は楽をしてる長距離移動がないから楽だ おいおい笑わせんなよ今日だけじゃない今シリーズ彼は全休なわけでしょおいおいどの口がそんな偉そうなこと言ってんだカブロンリマッチ決まったなイービル真田によって価値の上がったあのタッグのベルトもう一度俺らの支配下で IWGP のシングルと同等の価値まで上げてやるその最高峰であるはずの IWGP シングルのチャンピオンは今日も明日もいねえよないいかおいここが新日本だ 何が新日本のリーダーだ何が楽な試合をしてるだ調子のいいこと抜かしてんじゃねえぞそんな言葉何にも響かねえんだだから俺らの支配下に戻すんだよだから G1 クライマックスを今このタイミングで この俺が制して全てをひっくり返してやるんだそこんとこよーく覚えとけ This is evil Everything is evil 全てはイービルだまたおめえか女のは。 そういうことかてめえかこら仕組んだまたてめえかこら塩かかってそういうことだなそれでいいんだなこの役は俺はこのままでいいんだてめえだいいよ分かったよ全部ぶっ壊しちゃう全部なあなあマジでぶっ壊しちゃうふざけんなよこの野郎でな 普段ダラダラダラダラやってるだけにしか見えないだろうけどちゃんと見てるやつは分かるだろうだらけで不利だあれはよそれに火つけたのはお前らだその後は俺は知らんうまあいつのことはあいつで何とかすんだろうああいつは俺の兄貴分だからなそんなことはまあいいやヒロムなんだプレゼントって 散々言ったよなああでも俺のツイッターだけかなここああいや試合後コメントでも出した気がするわ2つだたった2つ俺が欲しいものはたった2つしかないんだ お前が持っている状態の IWGP のジュニアのシングルのベルトだまずこれが一つもう一つはなお前がプレゼントしてくんなくても本当は俺が自分から取らないとそれは絶対手に入らないお前は俺にシングルでは絶対勝てないっていう恐怖心だ、うん、人がビビってる時の顔とかな 絶望した後悔したネガティブな時の感情っていうのは本当に美しいんだ人の顔っていうのはその時が一番輝く俺はそれが欲しいんだお前のそれが欲しいんだいいか明日お前からプレゼントしてくれデルトはよもう一つは俺が実力でいただくそもそもお前今まで俺に一回でも勝ったことあったか 直接だああシングル1回ああそうだな1回しかシングルやってねえなその1回では俺が勝ってる楽しみだ宝物が明日で2つ増える